Je m'appelle Paul Olivier et je suis euh, Creative développeur en UX et UI. UX, c'est User Experience. On fait en sorte que le joueur comprenne vraiment bien l'expérience du jeu qu'on veut lui donner, qu'il n'y ait pas de choses incompréhensibles. Et UI, c'est User Interface, euh, c'est tout, l'aspect visuel. Quand tu as une action, tu vois apparaître une petite icône pour te dire « Ah, là, il y, a quelque chose à faire ». Du coup, moi, je suis Creative développeur, je suis un peu à la croisée des chemins entre le design et la programmation. Je vais faire du, code pour euh, que ça soit dans le jeu, interactif, qu'on puisse le tester. Et je peux aussi bosser sur euh, le, le rendu visuel, euh, le design graphique du truc. J'ai fait des études d'art appliqué et des études de multimédia. Moi j'ai toujours été programmeur depuis tout petit. J'ai trouvé un pote euh, au, collège euh, qui, programmait. <laughs> On avait commencé sur les Thomson, TO5 ou un truc comme ça, donc il y avait le langage de la Turtle. Ensuite, je faisais du Pascal sur PC. Ensuite, euh, bon, un peu tout n'importe quel langage, vraiment. J'ai commencé à jouer vers 10 ans, quelque chose comme ça. Tout de suite, je voulais faire des jeux vidéo, donc j'ai fait des études d'art appliqué. Mais à l'époque, c'était très orienté papier. Ensuite, le web est apparu. Et donc ça, devenait un petit peu plus fun. Il y avait euh, les web games, j'ai vu que c'était ça qui m'intéressait. Ce mélange de visuel euh, et d'interactivité. Ça mixe euh, les deux choses que j'aime bien faire, c'est-à-dire le design et, la programmation. C'est jouer au pad. Je suis un joueur de clavier, clavier-souris. donc ici, on fait pas mal de jeux au pad. Et donc je m'y fais, et c'est pas facile. Je suis toujours nul, mais je m'entraîne. Le plus facile, c'est d'être entouré par tous ces talents que je vois tous les jours euh, autour de moi, ça c'est un truc de ouf. Et aussi, c'est de savoir que je travaille sur euh, des projets qui sont énormes, hyper ambitieux. Même si je suis une petite euh, partie de cette grande machine, c'est hyper motivant. C'est un métier qui est très multifacette. Il faut être un peu curieux des sciences euh, humaines, curieux du, design visuel, même si tu es programmeur, parce que dans cette section, tu peux être seulement graphiste, tu peux être seulement programmeur. Il faut quand même être curieux de, de l'ensemble euh, et être communicant, je pense aussi. Fun. <laughs> Les jeux vidéo, ça te met dans un état où tu donnes tout pour aller vers un objectif. Et je pense que c'est un côté pédagogique qui t'apprend euh, que les erreurs, c'est pas très grave, tu peux rebondir de tes erreurs. Quand tu meurs dans un jeu vidéo, c'est pas la fin du monde. quoi.